kloten! Orden! Dat is zo klaar. hè? Oh, Horen! Grote!

Hey. Nou, dank jullie wel voor jullie aandacht. Dit was uh, de Boer op de Parade.